الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا آه، محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى مدينة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna Allah subhanahu ta'ala godiya mai kowa da komai wanda da ikon sa da yarda sa yake ba mu dama ta zauna domin ci gaba da karanta suwa ta addinin musulunci Allah muke ma godiya aka wannan baiwa aka wannan ni'ima Allah ya tsare mu Allah ya kara mana dokaka da martaba da kuma ainihin rahama da tausayinsa gaba daya na farko kamar yadda muka saba muna fara da ainihin addu'a ga kawo nan mu Allah ya gafarta mana kai mana rahama Allah ya gafarta mana iyayen mu kaji kansu da rahama ya Allah ka gafarta malaman da su karanta da mu addini kai musu rahama ka sanya albarka a cikin zuriyarsu ya Allah don mu taru gaba ɗaya Allah wannan ƙasa ta mai Allah ka ba mu zaman lafiya wannan ƙasa ta mu ta Nijar ka arzuta mu da zaman lafiya da kwanciyar hankali ya Allah duk wanda bai gane addinin ka ba Allah Allah ka sa ya gane Allah kuma duk wanda ka sa ya gane addini Allah ka ba shi ikon yin aiki da abin da gane Allah na'am to da yake tambayoyi muke insha Allah bisa ga abin da sha addinin musulunci to na ga waɗansu ƴan uwa suna min suna ta min turo na wasu jawabai da shugaban ƙasa ya yi wato bazum muhammadu dangane da abin da shafi wato polygamy kenan to abin da nake son mutane su gane cewa fa idan aka yi magana bisa ga abin da shafi addini ko kuma abin da shafi zamantakayya ko halayyar ɗan adam to mutum ya aje hankalinsa ya tsaya ya tunani ya amfani da hankalinsa in kuma abin da shafi shari'a ne sai ya bincike shari'a mai ta ce a wannan magana da shugaban ƙasa bazum muhammadu ba wai ya hana eh, yin poligami ba ne mutane su gane fa poligami menene poligami shine bi ma'ana marie pli din fam epouser pli din épouse mutum ya auri sama ga mace ɗaya ko ba haka ba mace biyu uku hudu eh musulunci ya yarda da shi amma ya ce iri irin yarda ce kowane mutum ne musulunci ya da ya aure mace biyu ko uku hudu a'a ba kuwa ba wallahi kenan wannan magana ta shugaban kasa ba zumba ba ta ci karo da ayal qur'ani ba kuma bai haramta polygamy ba kamar yadda alkur'ani ya halitta polygamy amma ga ba kowa ba kuma alqur'ani ya haramta zama polygam ga wani mutum ba ga kowa ba zai zama polygam wani mutum addini ya halitta mai zama polygam wani kuma addinin musulunci ya haramta masa yin polygam duk za mu ko ba haka ba ai karkashin wannan ayatun da nisa'i da shugaban kasa ya karanta ba zan ba ita ce mutane suka yi ta ganin kamar ya labe gare ta ne yana sun ya zo da wani abun da tsari ba. a'a wannan ba wani sabon tsari ba ne. tuni musulunci ya magana a kansa kuma a sake jaddada al'amarin da an ka sani ne a sake tunatar da ku eh babu shakka dole ne in creator polygam ana son ka zama mai ya da condition il ya da condition wanda musulunci gindaya kafin ka zama wanda an baka dama ka aure mace biyu uku ko hudu ba har kawai ba dan kana jin kana iyawa nan ka tashi ka aure mace hudu to ai akwai abun da kuma shari'a take dibi ba ainin kana da kana iya biya san wannan matan bukatar su wajen saduwa ko suwa kai adili ne kana iya adalci tsakaninsu tunda abu na ƙarshe da ayar alƙur'ani ta ruhi da shi shine yin adalci ko da ka na iya ciyar da su ka biya su musu bukatar wajen saduwa da komai da komai amma me akwai matsala wajen adalci ba ka yin adalci tsakaninka da su saboda alkiyama za ka tashi da shari'in cagi duk wanda ganka ya san ka zauna ka rashin adalci tsakanin mata biyu ko uku ko hudu to kaga ashe ƙarshe ka auri mace guda shine zai kare kai baka zaman lafiya a duniya kuma lafiya gaban Allah subhanahu ka zo kana adali baka zalunci ɗauki haƙƙi wata wa Allah ba kabba wata dama mace guda kan rayu ta a duniya E mana ce an kai mai auren mace guda bawa ne ko ku shin da auren mace biyu ko uku ko hudu ya haƙuwa ne wani da yake auren mace hudu wallahi kai da kake aure da mace guda wallahi ka yi shi har ga Allah ma tun anan duniya ka yi shi saboda kana kwatanta mata adalci kana tausayinta kana mata goma ta arziki shi ko ya tara mata hudu amma me ba rabu da kuma ta yi zina ba to ina amfani a tripoligam eh quelle est l'importance de sa polygamie menene ainihin mahimmancin auren mace hudu ko uku da ya aji alhali gashi yana tafiya na neman matan banza magana ta shugaban kasa da daidai tiki za mu karanto akwai sharuɗa da muka ce ilele condition pour être ainihin wato pour être polygame ou avant d'être kafin ka zamo wanda kana da damar ka auren mace biyu ko uku ko hudu akwai sharuɗa gashi za mu karanto shuruɗu ta'addudu zaujati sharuɗan ainihin da suke ba mutum damar ya auri mace biyu uku hudu kenan ya wuce mace ɗaya ma abaha Allah subhanahu wa ta'ala ta'addudu zaujati Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta kaga halittawa ce amur ne ibahiyyun can da Allah ya ce thank you matsabalakum Allah ya halitta auren mace sama ga mace ɗaya biyu ko uku ko hudu wa qad haddadat shari'atul islamiyyatu shuruɗan li hadha ta'addud ita kuma shari'a ta addinin musulunci ta iyakance waɗansu sharuɗa game da kafin mutum ya zama polygam ya zama an ba shi damar ya auri mace bi na uku ko hudu ana mata ku na'am kenan adadin da Allah wanta ta'ala ya haddade ya ba da ainihin cewa ka auri mace bi ko uku ko hudu akwai sharuɗa ne ayar nan da kuka ji ainihin shugaban ƙasa ya karanto bazu muhammadu kowane malami izo akanta kanta zai dira da Allah subhanahu wataala ya ce fankihu ma qaba lakum min nisa'i mathna wa thulatha wa ruba ai amrun ne ibahiyun inkihu ma qaba lakum min nisa'i ku aure abunda da kuka ga dama aura daga mata biyu ko uku ko hudu kake iyawa to ku aura amma fa in khiftum idan kuka yi tsoron Allah ta'adilu ba za ku iya yin adalci ba wajen auren mace biyu ko auren mace uku ko hudu to fawahidatan mutum ya tsaya ga auren mace ɗaya kaji ita ce limit fawahidatan mutum ya tsaya ya auri bi ma'ana fankih imra'atan wahidatan an gane ku fankih imra'atan wahidatan in kana jin tsoron ba za ka yi adalci ba ka azama ta biyu wuri guda ka kasa yi musu adalci kila wata in ka auro in wata ta shigo wata ta rasa haƙƙinta kuma a dalili kai ne musabbabi kila in ka auro wata mata za ka karkace a wajenta saboda bala'in san da kake yi ka karkace sai abun da ta ce waccan bayan Allah ta zama kamar baiwa a cikin gida ba ta da haƙƙin kwana ba ta da haƙƙin ciyarsuwa ko sutura ko abin da ya kama da haka to ka ganin fanki ma'ata wahidatan a nan ɗan uwa ka auri mace guda hi maka alheri in ji Allah ka ba in ji ni ba kuma ba in ji bazin Muhammadu ba wannan haka ne ne da an ce polygamy polygamy shi ganin to ai Allah ne ke ci suwa Allah ke ci suwa bidayatan in za ka yi aure da annabi sallallahu ce ya ma'asharar shababu ya ku taron matasa matasa man istata'a ta falata baata falyatazawwaj duk wanda yake da ikon yin aure daga cikin ku annabi ce fala ta zawwa su ta bidayatan ji malamai da farko in kana da ikon ka ainin ciyar da mace ka ba ta mazamuni ka shayar da ita da ɗawaine ta da komai da za ka rubuta da gidansu ana mata komai na arziki a gidansu ka rubuta da gidansu kana iya irin wannan abubuwa to a dalilin wannan ka ɗauko ta shar'i na harku sannan kuma ya kasance kuma kana iya biya su mata bukata ta tsakanin ɗa namiji da mace ba za ta kwaɗaita ba zuwa wani ɗa namiji sai kai sannan abu ne ƙarshe za ka yi mata adalci ita ko da ita kaɗai ce ana buƙatar kai mata adalci ka ba ta haƙƙinta na tsakaninka da ita akwai adalci tsakaninka da matarka kai kaɗaya sannan akwai adalci in su biyu ne ko su uku su hudu tsakaninsu da juna ka kula da wannan adalci ai shine uwa uba kun ga ashe anan don haka a nan sulasulma ya yi gaskiya ce manista ta'amin kuma ba'ata alba'a anan duka shine almaliya dukkanin abin da shayi dukiya da kuma ainihin a ƙarshe iya zamantakiyya da ita ga zamna zaman lafiya da ita ba ci mutunci ba zagi ba wulaƙantar suwa ba ƙasƙantar suwa sannan kuma kai mata adalci ko da ita kaɗai ta tsakaninka da ita idan kuma za ka ƙaro wata shine Allah subhanahu wa. Ta'ala ce to sai in kana adali dama kana adali Zaman ka da mace guda adalci ka yi mata kana jin kana iya ka karo wata kai ita ma kai mata adalci to adalci yanzu kuma adalcin ka zai karu wallahi in kana ma mace guda adalci da kake zama da ita to lokacin da ka karo wata wallahi adalcin naga ana buƙatar ya karu saboda zai kasance adalci kai mata adalci tsakaninka da ita kai mata adalci sannan kuma kai mata adalci tsakaninta da abokin zamanta daga karo kaga adalci ya karu ana buƙatar ga kowane magidaci ma haka muke ba muna gani bayan Allah da dama ga sun suke aure da mata kaskanci wulakanci mace bi mace uku mace hudu cikin wulakanci cikin kaskanci babu jin dadin rayuwa mata ga sunan dai kamar bayu nawa ne muke gani muna ganin ku kuna ganin mu ai zaman zaman duniya ana ana hada da juna ne in ka boye alherin da kake tsakaninka da Allah kake mai iyalinka wata kyautatawa da kuma ainihin adalci wallahi sai Allah to ne asirinka a gancewa cewa na ne yana ma iyalinsa adalci haka in ka ɓoye wulaƙanci da rashin adalcin da kake mai iyalinka wallahi wata sai Allah tuni asiri a gane cewa kai ba adali bane to mu kula da wannan ayar mana da haka ce fa in khiftum har idan ku yi tsoron Allah ta adilu ba za ku yin adalci ba tsakanin auren mace biyu ko uku ko hudu a gwargwashe nake tafi to fa wahidatan ka aure mace daya an kashi mansuban kenan shine mafa'ulin bihi fankih imra'atan wahidatan ka auri mace ɗaya kawai ya yi maka alkhairi duniya kada da ka ya kai musulmi Allah da halitta poligami kuma ya haramta ta ga wani mutum Allah ya halitta bai zo ga shi an halitta mai wanda bai iya adalci ya zama poligam haramun ne a gare sai ya mace biyu ko uku ko hudu ba in ji ne mai in ji Allah malta ce fa in khiftum Allah ta'adilu in kuna jin tsoron ba za ku yi musu adalci ba fawahidatan in ka tabbatar da haka a wurin mace guda kai ba ka zama poligam haramun ne ka zama poligam eh mana sai ka zai ka zama monogam akwai monogami akwai polygami su mutane Allah halitta musu zama polygam wani ko Allah haramta mai zama polygam sai zama monogam ma'ana mace ɗai tal za ka yi fawahidatan anan cidowa eh, itir monogam e no fa polygam nan sai dai ka zama monogam mai auren mace ɗaya in jiwa Allah da sabkar da alkur'ani ce kuma haka ɗin gafa ka auri mace guda ka tsaya kai kwatanta adalci ka zauna da ita zauren ka na rayuwar duniya har abada to wannan Allah ce zalika adana shi mai shine an mafifici abun da ya fi muku Allah ta rulu na